mwiriwe neza mwiriwe hano ni kuri tekino maketi purintingi hawuze yego turajya ko komande zanyu mwaduhaye zabonetse ngo byabonetse imitaka mirongo ine irahari yego ibikombe makumyabiri byose byanditseho yego banazi eshatu nazo zarangiye yego nazo zarangiye banazi ibihumbi bibiri zirahari yego amashati n'imipira mirongo itandatu nabyo byabonetse yego twabisoje ko byihuse yego aho twe niho dutandukaniye n'abandi dufite amamashini menshi y'ikoranabuhanga akora ibintu byinshi cyane mu gihe gito kugira ngo abakiriya bacu tubahe serivisi nziza muri tekino maketi we purinti foru mva muranyemeje none se kugi ndagaruka mu kanya ndakwishyura angahe bose mirongo inani na bine magana atandatu inani na bine magana atandatu ongeraho ni akangaka eh. mirongo inani n'icyenda eh. ahubwo se amafaranga uyakuye amafaranga yakuye eh. ese ntaguhazi nyakuye muri gorira gemuzi muzi ko uyu munsi hari imipira se nateze hmm. none ndi k'amafaranga wabigenje ute ukanda akanyenyeri hmm. umunani karindwi umunani urwego cyangwa se ukajya kuri webusayiti purego games doti komu ubundi ukarya amafaranga menshi cyane wikikwa tsindira ibihembo bidasanzwe na gorilla games jya kuri purego gorilla doti komu cyangwa ukanda akanyenyeri umunani karindwi umunani urwego yu beti iti fa umuturanyi aha gusa aratovuga neza mm. <laughs> nse mvuga neza nyine ureba hariya buriya murimo hariya ndi kubumviriza muri kuganira turi kuganira n'abavandimwe bawe niba ni abavandimwe na ariya wowe ni muremure w'urukara mm. umugabo wawe <laughs> wirabura eh. <laughs> burya gumanange uriya ni musaza wanjye none se ntabwo avukana na jofure ni eh. ngewe lasiti boni wacu eh, ni ukuvuga mm. ni wowe ni ngewe bucura nangwa mbivuge mu ruganda urabyumva eh. mm. rega uganda ni hahandi muba mm. ni hafi none se bucura urabyumvisha icyo bisobanuye eee wa nyuma E ku njyewe eh. ushembayo eh, eee niwo ufunga nuza ya mama neza nyine none se wowe mu buzima ukunda mm. iki eh, akantu tugize akantu gatoya kugira ngo umuntu agiye kurenga botike urumva yakagura akakakuzanira mugereka mu bindi utazagushyira eh. mu bindi ni eh. ukuri nta kibazo bigareka ngenda kwekundiye narakwekundiye ariko ntukeke bindi sibiba urumva nyine kazungu aba mu nzu nabagamo njyewe mm. nari mfite amafaranga nyishyura akantu karangiza ntikarangiza eh, kwigira kwigira kwigira akajura reka nceceke noneho ubimubwira reka kundi ukira umugabo reba bimubwira se mbimubwira ko ngiye ko ngiye ko ngiye ndi bukujyana nkakujyana no ku kagari haruzi ngo na haruzi ngo hasi wowe wandekure nawe ndekura murakora se genda gufu wawe wawe ntumenyere ntumenyere eh. ntubone natuje gutya ubibeshya ukamukoraho akazuba wibeshya ukamukoraho n'iyi voka nayigutonyorera mu maso eh. urumva ngo noneho yintonyorere mu maso niba uzajya mwambura n'indagize umuntu n'abakanga mutangire mwishyire hejuru ndavuze ngo si umukore hano ibyo si ndamumukozeho eee eh, eh. none mukozeho eee eh. ako fasi guma hamwe hagukora do hamwe hamwe hagukora ngo su Eh. susa susa ntabwo muzajya umuntu udashaka kuvuga ngo bitakwiriye mpereza ibyanjye ariko se reka mubwira mpereza ibyanjye none wowe wasobanura ibyo ndi kuvuga urumva nabikora wowe ngewe nagukubita avoka ubundi ikibazo dufitanye cyarangiye hm? ariko se wajya wajya kwivugisha ibyo ngibyo duke n'ibiki ngewe twaragiye nkodesha inzu kazungu nkwemerera kujya mu nzu utishyuye inzu amezi atatu icyarimwe none ko wanyishyurira amezi yikubye kabiri ukwezi kwa kwishyura ceceka mbikubwiye eh, ibi byari bisanzwe kuva kera none gakote agashati ako babarika ishati cyabo ishati niya niri kote niyo oya ntabwo ari ibya papa wawe bino bintu ah. ibi ngibi yarabimpaye rwose uzamubaze nawe rwose ah, <laughs> reka ntabwo bikimukwira ikintu kiyongereye ariko se urafata umuntu w'umugabo wakureze ko kakagukuza ugatangira kuzamo ucyurira imyenda ya so twaganira uzi yabo ntiwayimpereza yabo ntiwayimpa nayiguha nayiguha ariko hari akantu habanza kungurira mu ariko mvuga ibintu nanabisubire buriya baba bambabaje cyane kwifata bakansura umuntu w'umugabo ibibazo byose reba ahangaha byose nabitangiye inzu uko byatangiye inzu uko byaguze wari ukiri muto ukiri gato ukiri kagufi kareshya gureshya gutya nirwa nkuza mwari mwayipanze muraza nanone baragusoza ntabwo twapanze kuzana ariko nyine mama nabirebye ndavuga ikibazo natangiye kange kurikirana ndebe uko kizakemuka mu rwose nose papa yaje ukwe nawe uzi uko yatwazanye ibyo bibazo byose ni iby'ikigo ikibazo kiri he nta kintu cyo kurya se kirimo nta kintu gihari urumva twebwe twavuye mu rugo hakiri kare cyane biza binzanira aha ngaha ariko nawe ndabizi ko ufite ibiceri tuba tujya mu rugo banza uzana ibyo mafunguro ni muhariya se nta kibazo nta kintu bamuhariye ikibazo ngwino aho ngwino tugiye nta mwana yako kuva kira wanje ukagara yawe umura papa bari hano mu nzu y'ubwo ngubwo ufite icyo kintu sibikiri gukora biriya ni byo nayo utavuze wabyimbinya noneho ngira gute ukajya unyishyura amafaranga ngewe nk'umuntu ukoze bizinesi nakungukamo amafaranga buri kwezi igikubye kabiri ariyo nagombaga kwishyura inzu si nge nari nariyishyuye inzu nari nariyishyuye amafaranga wamuherezaga yabaga ari ayanjye nge n'igihe wakungutsemo usi wakomeje kwishyura nkayo usi ubundi ari kuburana gato urampereza yanjye uri kuburana ibikikampa yanjye umugabo afite uko wabaye na nawe ntujye ntujye kumuvuganira niba mwese mu ndamuvuganira se ndagara umugabo wanje urampereza yanjye ni ni bitagenda ngubwire gato gumva ngubwire gato gumva ngubwire nawe reba ibitoki ibeshye wongera umukorera naje nirenze umuntu hano noneho gato uzibasha ufatira ku mafaranga ganje ngo nguhereze ngo ngo kazungu mwishyura n'abaye ye namuhereza atagize gute kuko nushaka kumwishyura noneho reka nkubwize ukuri reka nkubwize ukuri nata yampereza akore kuyubukwa ampereza kugira ngo sindongogwe nta deni amafaranga nta we nkurimo amafaranga wishyura hariya ngewe nongeyeho ayanjye kuko wabagamo mu mezi nge nishyuye nishyuye amezi imbere ndangiza sinayabamo wenda ndaza ngo ushyiramo nkungukamo n'ubabaye ujye kundega hajya nkango tuzavuga n'igitoki cyawe ntabwo tuzavuga urakiri urakiri urakiri n'ubundi cyari gifite ikibazo amafaranga y'ubukwe gato nyuma y'ideni ugiye no kunsuzugura gereka mubwize ukuri nunashaka no kurwana nanjye uzampengere mbi jyenyine noneho noneho ndeka mbabwira munyitambika ubundi nta buyobozi buba hano eh? ubuyobozi si ubuyobozi icyo ubuyobozi ni abantu ni abantu bakize abantu baba aha ngaha urampereza yanjye gato ase wowe wamvuye hagati so ngo umugabo twigendere duhereze umugabo ndagushaka ukunda guteza imbere ukunda kurwana gusa mugatse ku bihumbi mirongo icyenda ngewe nyambaye ibyo ngibyo ariko baruta ubaruta ubundi uko mbarambara amezi atatu yose nishyuye nawe nkwishyura nkwishyura indengeje ibihumbi mirongo itatu byose ni ibihumbi mirongo icyenda ndagushaka eh ari uvuga neza basi kambwire nkamenya nikaba niba akabombo niba ke kaswiti ni bombo nyine <laughs> hano mumuji ni bombo oh, ya shwiti vya wabivuga babimenya none se ntabwo bimenye nzagenda buhoro buhoro eh, ye byumva ko ifite uburyo bishaka gusa muri <laughs> eh, so umva ko kashyuti ibugande mm. ni so umva ko bigiye gusa se sebiyo <laughs> eh, mm. none none se yewe eh. hari ibintu narebye ku maboko yawe by'ibishani eee eh, tatuwaje bita tatuwaje ibyo bishani ni bya bindi biri kunoza mu mugongo w'arinda ahangaha eh, ntabwo bizi ntabwo mbizi ah, nyine ni akantu urumva kabanga gutya pe ukishushanyaho ikintu wumva ukunda cyangwa ushaka ubu ntabwo nabyoza ngo biveho Eh. harimo ufite n'imisatsi nk'iy'abacyara ngewe ah, ntabwo ibyo ibintu byinshi eh. ah, kubambe ntabwo ntubabare <laughs> gusa nyine biratangaje eh, nyine biratangaje kuri wowe ariko turi hano mu mujyi kigali wacu uba ugomba kuba watwisi na watwisi ibingibi byanyu wishyizeho ibyo biboro byawe wapi natwise eh, ugomba kuba wariye sho nyine <laughs> ubu mbehe wamamaza <laughs> shyira mu muhanda yose mba namamaza ute none none se ko umuntu urimo kwinjira urajyayo nje hano akunzi none oya naho muzi kandi rero abantu b'iki gihe babaye abatubuzi iyo umuntu yambaye neza harimo ibintu bibiri atari umwesikora aba ari umujura ubu urajya hehe wa mwana urandeba ukabona ndi umwesikoro jewe none se ko musigaye mucanganye umuntu yambara isuti akajya kwiba ibitoki urajya hehe ngewe ko ushinzwe ibyinjira n'ibisohoka b'iki gipangu ntabwo nzi iyo wari uzubwira gutyo umva ameza reka tunumvikane neza ahangaha ujuje kwande ko umuntu urimo gucangacanga nangwa nomero y'igipangu ntabwo wayimenya oke reka toroherane hano twa beni beni kwa beni beni ni umuhungu wanjye beni se ni umugizi uko numva utazi no kuvuga ikinyarwanda ahubwo waba warabyaye beni uti ntaho igihe ni ikibazo pe ukwiye guhindura uburyo bwa rutemisi kuko ndabona rutemisi sinzi ikibazo asigaye afite wenda we yakumva ariko rutemisi se rutemisi ntajya muramubona koko rutemisi narahanye nararoshye oya amaze amaze kurengera ikindi kandi njye namaze kubona ko ariko yitereye rwose nubwo mara igihe kinini ariko amaze kurengera ukwiye kugerageza uburyo mwigisha umuco none se noneho no mu bashyitsi tugera ingeri iwawe bikaba twajya n'ahandi ubundi zibura wamujyana ikintu gitangaje ni uko rotemisi duhuriye aha ninjiye mu modoka sinamenya ko rotemisi yinjiye muri butu y'imodoka mwebwe rero ntabwo muzi abana b'iki gihe abana b'iki gihe barisanzura ni ukuri mu mwumvi kuko njye mbona ibintu akora buri gihe ntabwo bijya bimbangamira baje tukicarana se ubu ni ikibazo kinini ntabwo se mwana ntabwo naga nta mwana ujenana ah, nta mwana ujenana urumva amagambo yiwe avuga ibintu biterekeranye ntiwamenya ibyo ari byo ariko ntacyo ntacyo buriya nyine papa itazagikemura n'umuntu mukuru nzagerageza hmm. ukuntu burya baca umugani ngo wirukana urya igufwa kazana urimira bunguri ushobora kuvuga ngo uravana temisi mu rugo rwa papayiti none akakuzanira uwa wazana umukozi w'igisambo hari rutemisi rwose uretse ntacyo ngaho ntukatu ndatemisi tubyihorere yego twari tubasuye rero Eh, hmm. ni karibu ni karibu. Tubasuye. Banzana mu gikoni kiwanyu koko ubwo banzanze koko navuga ko ndi muri mu gikoni. Uzi ko hari iwacu Alphonsine atagendera ko ninjira mu gikoni. Nta kintu bari. Hari yo dutuye he wiruka dutuye ahandi hepfo hepfo hepfo twarimutse kwimuka gatatu bwa mbere twarabana turimuka ndavuga eh. nti wenda tuvuye mu nzu wenda intoya tugenda mu nzu nini ubwo eh, papa yida batujyanye mu nzu yiwe hmm. turongera turahava turongera twimukira ahandi hepfo hepfo hepfo ahagana hepfo munsi y'umuhanda hmm. turongera nabwo turavuga nti aho byageze none ntangira kubwira abaturanyi ni aho bukera ntabwo nari nkikura imyenda mu gikapu kuko nabaga mfite ubwoba buri munsi ko turongera tukimuka twongera tukimuka none se kurya cyane uracyarya cyane kurya mu cyaro mfutse eh, nari gushaka umugabo agiye gushaka umugabo se kandi eh, afite afite umuhuza umuhuza witwa witwaga gatogo meza mu cyuma witwa gatogo gatogo ntabwo muzi gatogo murangana nawe ni nka gutyo ariko urumva nyine nawe yatagize ni amahirwe y'ubuzima ube nawe unanutse kubera n'izo salade n'ibiki ah, kurya we niyo utayahura eh. usagenze be nka kano kantu kera agenze ne nk'inzoga meza ku birungo eh? meza kuri birungo birahira ngo se to ah, oh, mu rugo njyanutse ashaka do njyanutse kino kintu ni cyo ari urashaka gushyiraho icyo mu ufite se koko umuntu umugabo nta kindi kintu kuko kiri aha nuko nakubwiye ngo kurya nawe zana nyati asa umwabana urashonje ku buryo wumva arya gusa kafonsi najya gukubita amasafuri amasafuriya hmm. fonsina zirufonsina nagiye kugenda ubu ngubu ngiye gukira ngiye kuhaguma ngiye ese niwe uzajya eh, uhitegera none ejo bundi papa iteramo twezi we numva nanjye nashaka umugore mpamvu yakoze ubukwe nawe iyo yagiye kubukora nyine leta yari kubukora afite gahunda ye mukaba mutarambwiye ngo nzi kuko nubwo tumaze iminsi tutabasura ariko hmm. hari impamvu yari yabiteye yego ushize rero natubwiye ko twabwiye umukobwa wanyu ko tuzabasura amayidi nyine uzi hmm. ko yari amaze iminsi muri kumwe ariko twaricaye turatekereza nk'umuryango w'inshuti ya papa cyangwa se umwunganizi we ndetse nkaba ndi n'umukozi we eh, twumva ko atagomba kuba wenyine yakongera agaciro umugore we yego akacyura umugore we bakongera bakubaka umuryango nyarwanda nk'uko byahoze kuko buriya ngo nta zibana zidakomanya amahembe mu kinyarwanda mukuri mukuru urabizi hmm, ndanabizi burya kandi n'imana yaremye umugabo ibona ko hari icyo abura eh. abasoma ibitabo bya bibiliya niko bavuga urumva eh, rero buriya haba hari impamvu byagenze kuriya ariko buriya buri muntu wese kuri buri ruhande aba yamaze kubona aho ikibazo kiri cyangwa ikosa ryabaye eh, hanyuma akaba yatekereza ibyo azakosora ibyari byarakosanye byanatumye wenda abasha kuba yagaruka uruhande rwawe kandi uzi ko wari waramushyingiye wowe umukwe uri umugeni ni wowe nkwano wagiye gutanga uri intwererano uri ibirongoranwa uri tumereza kumuza aho ngawe bisa nanakwanga wowe <coughs> eh, dore n'amata nubwo ariko se tuhasigaye mu make kiravanga n'ibyo mm. bicumbi urumva naho ubundi uva mugeze ukuri mm. nugaruka hariya mm. njye nkwemereye ikintu kimwe iki ndakondora pe wari kuzanamo n'iseserezo uranyendora ndakondora murabura kuza gusa nicyo cyonyine kiba utari kumva ariko inota ye ntigezweho Io non so glielo devo alfonsino. Era macaroni. Eh? Deve aprire un buon hepfo. Ah, caramba. Deve, deve, deve aprire un buon... N'udusturwa twogesha musafuriya n'uganda. Natwo tugira hari. Bakoresha bya bindi bakatakata by'ibifuka. Bigishwe. None se umuguni ndoza kibyo akanatekana. Vansina no sira bikora. Ubu paryaga muri restaurant. Arya muri restaurant kugira ngo aracyabibasha nayo kubura agahinda nako kendaga kumwegukika. Musobonaga meze ate? najyaga mubona eh, umugabo kugira ngo umenye ko uyu mwana mm. biragora ariko icyo nabonye cyo muri iki gihe mumaze igihe mudahari mm. cyose wowe na mama wawe mm, mumaze igihe mudahari mutabahariye icyo nabonye ni uko cyane umuriro burya ushira vuba muri kashiko icyo cyo maze kukibona maze maze kukitegereza ndakireba kandi niyo televiziyo itaka niyo firigo nta kintu kirimo ntekereza ko ashobora kuba hasigaye agura umuriro muke kuko ushiramo vuba pe kuva aho mwagendeye hari igihe n'igihe rwose hari ijoro rigeze ku cya ijoro ryose nta kintu na kimwe umuriro ntawe uhari tutapise kwaka iki se fata ako kazu iki se ibi bintu umuntu yabitwara gutya mwabitwaye gutyo se none ujye uragera wambaye imikino ucuruza iki wowe pfunyika pfunyika ibyo pfunyika ako gato gato gato gato ibintu uri kunkora nuko ari amafaranga ibintu uri kunkora nuko ari amafaranga nakwirenza nakwirenza nkagukira muri iriya puberi ntabwo tuje kwikopesha nta nubwo amverope turayishyura ntabwo ari iby'ubuntu ntabwo ari iby'ubuntu ariko ubu ngubu urugo ruzashoboka urugo rwawe se zana uduhereze n'amata ngo amata ngaha ariko nk'uyu nguyu aba yaraje aturutse amata abiri abaho amata atatu abaho ese wowe uragira ngo umuhereze ikarito ye bahe karitora wakire ikarito kuko no kwabura amafaranga agura ikarito ubu ntabwo wakambara ishati ifite amaboko maremare kubera ko ushaka ibishani byawe ko birebekana nayambara ngishyashye nuba ngishyashye mm. eh, ariko ntabishyashye nayambara ariko nayambara tu bano umwenda eh? uzanyereke iyo misatsi yawe ukuntu ireshya yose utayihambire eh, nzayikwereka ahubwo reka nyikwereke yemwe yesu wanjye we none se yewe kuramo kuramo ntabwo none se kuba bishyize hejuru gusa ku ruhande ukabihakura ni nibyo ndi kubwira wowe ucyari mbi ariya ariyo yitwa gute eh yitwa gute yitwa bwitizo kwini bitizo queen mm. eh, queen mwamikazi <laughs> obomba geoffrey niwe mwamikazi eh? obomba geoffrey niwe mwamikazi eh? oh, iyi nyine uvuze queen <laughs> queen se bisobanuye umwamikazi mm. ariyo ufite akafo ufite akanimero basomye akanimero kawe sibyo cyangwa ntabwo simu yanjye se kereka ninyihindura ariko eh. ibizimazima nayo ku kunambayo ndaza kuyiguhereza ntacyo nta kibazo usore hano se usomaho eh, oh, se inze tukasangire si wambwiye ko uri bungurire ishwitsi igihe icyo kintu ntabwo nyizi ni konyage kinywa safi kiki kinywa safi Eh. ntabibasha none bimeze nk'amata sebase eh. turi kumwe ndaje nkuvugishe bukara sibyo <laughs> kare kare bangu bagenda bareba kadogo urabona nje nitwa mavide nta nubwo ndi na kadogo mavide ntabwo nkubeshye none se meri wa beni gute utazi n'ikinyarwanda njye rero ubwo se uri inekuje kuturaburiza hano muri iki gipangu njye ntabwo nakwinjiza batavuze ngo winjire ntuzi ugiye kuvugisha nde kandi njye mani jya hano kandi rero meri nawe mubwira nimba washakaga n'ifunguro tugufungurire ariko ureke kugigira hano ufite ikibazo wowe mwiza urimo aravugisha ngewe watuma winjira njye ntakwemereye ahamagara mutoto wangu mutoto wangu si ibyo ni ibiki utangiye no gucanga indimi ndabesikoro baba bazi indimi zirenga rumwe ese bene we katambwiye ko afite meyiri hano mutoto wangu wi oh, mi nafika uko wapi nyambo minashika kwe anifunguriye kwe anifunguriye oh, kwe ya mtoto wangu minafurahi sasa rero ubwo ubwo maze kumenya ko uri hano nyine nyambo udatuma amenya ibibaye hano urumva amahirwe ni nini ntuzi njye nari nkuzi magambo magambo urese nje yibwo se nkwemereye ukinjira bakatwibana bakarukana okay ubwo rero nabwo uri bubwire nyambo ko nagwejeje hanze tubyumvikana mm. kandi n'amatayi yongeyeho noneho magana abiri n'umugati wongeyeho magana abiri se muri kumva tutakuvuga uyu mukuru se nko kurangira yayikira nk'ukuntu mvunyikira umbereze beijo. funyika se funyika amafaranga ni meza mubanza munyishyure se tu já tuje hano kukwambura sheri muhereze bamuhereze ndore Guava. Onde é magana atanu y'iki y'iki se y'iki y'iki amata agura ngana noneho amata ngewe amwe amwe na njyewe magana akira umuntu amafaranga dutwaze dutwaze tugereze hariya nyenyeri gereza <laughs> gato ariko ntabwo birangiye ntabwo birangiye na nyuma y'uko muzanyishyura ngwiki hanyuma y'ubukwe muzanyura ntukandagere umugabo iminsi wino tuvugane nk'abagabo sibyo tuvugane nk'abagabo ikibazo cy'abagabo gikemurwa n'abagabo gikemurwa kazu ndagutumiye uzaze mu bukwe uzaze mu bukwe kandi uzanankwerere eh, ahubwo se wenda utazajya ngo twaraguheje gutwerera nawe urabyemerewe kazumva ngo ubwire ko tuziranye ukaba uziranye na gatogo mm. uzatwerera ni ngewe aya ni njyewe wowe yariya yanjye nyine uzayitwereremo niyo natwerera natwerera uyu ntacyo nawe uzamutwerere uzanutwerera angahe twerera angahe nta kibazo nzakurebera angahe mwanabaha n'igitoki ariko umwana mwatekeramo twagitwaye ntabwo ari icyo ngicyo Oh, mommy! Mtoto wangu ko muzima muzima mami yesu oh, nasezerewe cyane urwaye inzobe cyane nabaye inzobe nyine nsigaye ndi umusirimu kukurusha wambonye ubonye ko nsa mero zangere uvuge none uvuge ngo ntabwo musaza wawe mwe wabonye uwo dusa ariko arakurusha ubusirimu ah, ah. ureba ukuntu yambaye mye wowe urawe hano harimo utuntu nk'uza ntuze kunsaba none se na beni ah, ah. n'umwana we usikubaza ni umuntu wese hari undi tuvukana ni umwana wenyine mbaga yara baramureze ni karibu mu nzu urakoze umwana wanjye beni ari he usohokere mama naje eh nawe undi se ni muri urwo rwego mama tumva rero twari tuje kugira ngo turebe ko nibura twagusaba umukecuru wenda ukaba wasubira mu rugo rw'umugabo wawe cyane cyane ko twicaye turatekereza dusanga wenda ikibazo cyari gihari kigomba gusohoka nuko murikoze rero muraza turaje nyine nta kibazo kuko twazi ko twazaga se mu rugo nyine rw'umubyeyi wacu ndabishimye ko ibyo bintu ayo magambo muyavuze ni meza hmm. ariko rero ngewe hari ibintu bimwe na bimwe nyoberwa icyaba cyaramuzanye cyakemutse ngewe nagiye kubona mbona abana baraje mbana shadi araje na shushu ngo ba ntabaza se ko muzanye mwese bimeze bite ngo nanze kumusiga wenyine byo bikanga noneho ajya mu cyumba kuko baje bahita bikubita mu cyumba nta nubwo banicaye muri salo mm-hmm. haza nkabaza shusho shusho ati baza shadi nkabaza shadi shadi ati baza shusho ubwo birangije nanjye ni buri ko mbigenza ndavuga bakereka ndeka abana babanza batuze nabamara gutuza bazambwira ibyo ari kugeza igihe shusho wanjye yahise agenda akajya kwiga icyo kibazo ntarakimenya ariko rero yewe uko mbyumva cyangwa n'uko mbitekereza niba ari n'ay'abakecuru abantu dukuze hmm. niba bafite ukuntu bahuye bakaba baracoca icyo kibazo ndumva nta mpamvu nabo bamaze gukura abantu babyaye ndumva icyo kibazo niba barahuye bakagicoca nibyo nibyo buriya nibyo ntuze ngo ngo ntazibana zidapfanye amahembe ibyo nyine buriya haba utuntu n'utundi mu rugo nyine ariko twarebye nyine dusanga ko nta muntu utagira ikosa kandi ikosa bugerera ababarirwa nimba mama ah, edi hari aho yakosheje cyangwa se papa edi nawe akaba yakosa eh, urumva ko byanze bikuze kugira ngo abantu bajye gufata gahunda yo kubana nyuma ubone habayemo ikibazo umwe agiye iwabo haba harimo akabazo kajemo ariko eh, nkurikije uko twabiganiriye ku mpande zombi ikibazo cyarakemutse ni nayo mpamvu rero dushaka ko abana basubira mu rugo bakongera bakubaka urugo rwabo bakazana umwana ayidi nubwo ari ku ishuri wenda wenda yazanava akajya yisanzuye bakongera bakubaka urugo rwiza kandi tukabaha umugisha nk'abantu bakuru nawe ukawugisha nk'umubyeyi n'ibyo nta bindi numva wenda keretse wenda mama yidi adashaka ko tumucyura urumva jofure umugabo agiye kuza kutureba n'umucyara we ndagira ngo ushyiremo agashati keza bataza kuza usureba ukuntu wambaye mugisha mugisha agiye kuza mu mucyara yanampamagayeho umucyara we uwa mbere batandukanye ntabwo oya uyu mwasekaga mwasekagaho nimugoroba alphonsine yego niwo umbwirira kwitegura ubu ngubu ko mumuhaye urw'amenyo cyane ni ukubera iki reka eh. mubwire fonsera nubwo yaza agasanga nambaye pajama gusa ndi ku bwato eh, ntabwo ni akajogo nawe hmm. ntabwo ari akajogo be y'umuntu niyo ngiyo menya buriya ntabwo ari twe tuzihereza <laughs> ntabwo guredi zacu ari twe tuzihereza ariko rero ariko nanjye nkabireba umugabo naramubajije amambere naramubajije ntumaze se shaka inkwano warazitanze ati zizava mu bihumbi magana ane mirongo itanu yagurishije ya nyana gaje yasi uwo mukobwa ugiye gukwa ukuye ukwa mu bihumbi magana ane apfuye ijisho ubwo se ugira ngo araba yaguhishe inka yanjye sinzi najisho apfuye ariko nyine iyo niyo beyi nyine niyo grade ya Alphonsine ubu ngubu ariko kandi jyewe sinzimo no kureba n'icyo dupfa hmm? wowe witegure hmm. komeza witegure jyewe ntabwo nzi ibya Alphonsine nta purani yabo nzi yewe kandi ubwo naba nyifite hmm. ntabayimbwiye nta kindi kintu cyo nahindahinduraho ngo ngo ni ansangane bagiga hariya aza nsange ndi mu mpande z'imeze zite n'ibyo n'ibyo bya alfonsina na waretse uri hakore mukuru wacu ari mukuru wanjye akaba muri umuna wawe waretse tukamushyiramo igitibwa byibura akaza agasanga tumeze neza yego yego hmm. hmm. gikorera icyo agasa ubundi kamubaze fure nk'uko bivuga ko muri murumuna banjye mwese hmm. ko ngo ubu wakaba wakabaye ufite ijambo rikomeye mfite icyo mbabwira wafatanyije nanjye tukaganiramo gake na gake tukareba uburyo ki wareka mugisha akarekana ririya shyano reka ntabwo ndamubona wowe kumureba no kutamureba nta kintu bimaze afite umugore we bashakanye umwana w'umugore utamuzima amande twakabaye tuyishyira muri mugisha kugira ngo aruke inyuma arebe uriya mukobwa akareka umenya we yarajyaminze ubwenge bwe yarajyaminze mbese ni nk'uko ureba umuntu areba inyana hmm. y'amata akayereka akajya kugura ikimaza cy'insayiwari cyo kubaga erega ni ishyano kugira ngo afite mbese arataka amubwiza ukuri inka yanjye se ngewe ibintu bya mugisha alphonse ntabwo mbiri inyuma sinabishyigikiye nta ku yaba nari mfite ijambo nakabaye mbivanaho bikavaho bikavaho hmm. ariko ubwo iryo jana uzi ukuntu avuga hmm? <laughs> ni inkutsa ntabwo wamujyana kwa rurangirwa amayidi urumva hari ikibazo uramutse usubiye mu rugo rwawe ukajya kubana n'umutware wawe ndeba utishimye papayide ah, hari ikibazo cyari ah, kindi urumva hari ikibazo nta kibazo hmm. cyane ko mu rugo iwanjye niwe n'ubundi kandi arisanga eh, mugire wa muntu urenzaho nta murenzaho <laughs> urenzaho ngo rwose papayi ahubwo uko wabibona umugore wawe amahirwe rwose ntugire umuheko wose ndumva rero kuri kw'imana ujya numva anezerewe cyane numva ari ibyishimo gusa kuko buriya nanjye byajyaga bimbangamira n'aba ngiye kwa papa edi uburyo nyine burya urugo rurimo umugore iyo ugeze umuntu arususurutse mu bakwakiramo biba bitandukanye n'utarimo umugore rero ibyo byo urugo rutarimo rwose umugore ruba rutuzuye neza usibye ko n'abaturanyi nabo baba bareba ibintu baba batarasobanukirwa nayo mpamvu ubona yuko ibintu nabigize ibyanjye ntabwo nakwishyirira umukobwa hanze eh, gusa ikintu numva twakora mu gitondo cya kare baba ni kumutembesha basi mbese nanga bakamwirukansa n'inkoni umwana apfuye iki mu bwonko yubaha icyo atinya iki mu buzima gusa umugore utagira ikintu atinya azatinya azatinya nyirabuko azatinya sebukwe hazaza hmm, hmm. ahangaha muramu azarare mu nzu amwubahe nka muramu avuge ngo ndiyo ndamureba abyuke ijya kumwitaho nanga agira iki ijya kumukorera rufonsina rufonsina hmm. ayibambe reka eh. hanze murebe kandi nanjye induru ye induru yiba ku munwa abavuga sitori nzima abasakuza abagira ngo abwiriza n'ingiri ntabwo ajya acisha make kandi ikigaragara cyo hmm? ah, ah, reka mubwire fure ntabwo hmm. ntabwo byerekana kubwiza ukuri nibaza niba ataza ntabwo mbizi ariko icyakabaye cyiza ntabwo mwakabayemo nampamagara mwakabayemo bijyamo mukabivamo mukambwira ngo yaje rero jya fure reka ndebe uyu mukobwa reka nanjye murebe we ntabwo umuzi ntabwo ndamubonaho ariko ndashaka kumurebaho uyu munsi kuko tugafata uwo mwanzuro nawe urabizi uramuzi uwo mwajya sinanatashye uko uramuzi uwo batanye ngewe kabwanyu uvuga yego rufonsina naza ahangaha idakika makumyabiri makumyabiri gusa akaba agasangaho abantu barenga umwe babiri batatu akaza kuva hano nta muntu baratonga nta muntu bashwanya ariko se we ni umwaga gusa ahorana umwaga ariko se ko ameze nk'inkoko irarira igiti iritira buri barayariye <laughs> hmm, hmm, hmm. afite umwaga mubi iki ni ishyano ni ikibaye kibaye too much ari umuntu wo kujyana mu rugo mu gatuma siga usigeho nanjye umwuninyishije ntabwo ari umuntu ntabwo umugisha ntabwo abwirwa ntabwo abwirwa ariko kandi nkurikize igihe nta kindi papa yidi uraba utashye ntabwo ujyana umugore wawe none aha ngaha hanyuma ntabwo ari ko umuco ugenda eh, ubwo ngubwo umukobwa wanjye turasigarana hari ibyo dusigara tuganira ubundi noneho hazamuha igiseke kazaza ko aje gusanga umugabo we akizanye mwatubarira hagati y'amavugana na mama eh, ushatse isano ikibazo ikibazo rwose hari icyo se Muri ranga na gatoya muri ranga na gatoya eh nta kibazo ndi ndibaza temi temi si ko atabamagaye nze kanze nkwereke ngiye nkava i kigali nkagenda ngira utaranahamagara na gato ariko ariko eee temi wakuyeho telefone utunze ibikoresho bya apo ukaba ugihangayikishwa n'amashajeri apfa buri kanya hari amakuru udafite ifx tekinoloji limitedi imaze imyaka irenga itanu ikemura mwene ibyo bibazo ubu tuvugana kanda wa eshatu akadomo ifex akadomo rawa bikemuka ako kanya ku bindi bikoresho byose bya apo nta handi wabariza ni muri ifx tekinoloji limitedi we are Apple Devices Experts ku bikoresho bigezweho kandi by'umwimerere bya elektronika wizuyaza gana remy electronics muri kigali city tower mu maduka yo hasi remi electronics igufitiye amafurate y'ingano zose ya samsung lg shop hisense skyworth n'ibikoresho byo kuzimanika ku bikuta wall mount tunagufitiye amakwiziniyeri ya gaze za mikoronde n'ibindi byinshi cyane ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri zeru karindwi umunani umunani magana cyenda mirongo ine na rimwe zeru zeru gatandatu cyangwa zeru karindwi umunani umunani magana atatu makumyabiri n'umunani magana atandatu mirongo itandatu na kane wanadusanga kuri instagram yacu remi underscore electronics murakaza neza hirya gato y'inzu ntuyemo eh, nyine hari umuturanyi voila noneho singihamagara alphonsine wanjye umuturanyi yabaye umuturanyi nanjye nariyobewe pergunta, un motor allí.